Renault Grand avec GPS termine comme Tom Tom. Ça, au moins, c'est pas crétin. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Faites demi-tour. Renault Grand Scénic avec GPS Carmina TomTom. -tom. Ça, au moins, c'est pas crétin. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Faites Renault Grand Scénic avec GPS Carmina TomTom. Ça, au moins, c'est pas crétin.